uzi umubaza imana ngo yavuye hehe banki ibitangaza by'imana mugabo bakabimera ibitangaza bitava ku mana reka agenda akubwira igitangaza kiriye kuba umuntu yokora ku muntu agatemba boroga ubushobozi bwakoreka igitangaza kiriye kuba ufata inzoga yabasa umuntu mu izina rya yesu ndayihunduye umurorazi yayinywa akayicira icyo gitangaza kirimo amakenga yahe mu gihe gikozwe mu izina rya yesu yapfuye akazuka kandi ugendana ibitangaza nubwo ukabyemera kuko bitava ku mana nguhe iyo telefone ugendana iyi telefoni iyi umuntu ari muri amerika ngo ngo ngo ngo watsapu kore eh, ntuze videwo ukamuhamagara ishusho ye ikava muri amerika ikinjira ngaha ukayibona nta n'umwe ariko aravuga ati ibi bintu si byo byajya gute si igitangaza gitangaje icyo kubera iki ubu bwenge ubu bwenge buhanitse tekinoloji y'iki gihe abanyamerika bavuze yuko babihawe n'ibi aliyensi tekinoloji si byo mbivuze baravuga abanyaburaya n'abanyamerika ati ngo hari ibindi byaremwe byitwa the aliyensi byahaye aba bantu bacu ubumenyi tuve mu bujiji dusobanukirwe imbaraga za yesu kirisito n'imbaraga z'abadayimoni ni ibintu bibiri bitandukanye mu ishengero rya kirisito muzobona abantu bita ngo ngo bariho barashinga intahe twavuye ikuzimu twakoranye na satani hamakacaza ngo kandi ikuzimu ngo nahabonye abakozi b'imana ngo hariya hariya babatamo urujijo ngo ntimwemere ibintu by'imbaraga ngo amazi ahezege n'amavuta yahezege ngo biva hariya ngo rero mube maso ngo barababesha wowe ukaguma uri ngaho wibaza ngo ni abantu b'imana kumbe niba simone abanyamareba batwinjiyemo baje kurondera abakozi b'imana bakoreshwa mu mbaraga babashire ko igukekeranya abantu nabone bene data ni igitangaza ikiye kuba umuntu yovuga mu izina rya yesu kuko yamubonye yesu mu mbaraga nyinshi yagira gutya ukabona umuntu araguye yafata impuzu yiwe yayimutera mu izina rya yesu ibitangaza bigakoreka paul ntiyarungika umushwara yesu ntiyakirisha impuzu abantu bakoze bagakira ni bishasha n'izijya mbaraga nyine ariko zibavuga ngo mmm, abafurimansoni abo bw'ikintu cyangiyeje ku mubiri duhinduka umuriro hano iri kote inzu yanjye jyewe nawe uyimanika muri salo nta murozi azofye urabona iyi si impuzu yanjye yani ikintu cyose cyankoze ko gihinduka pawe kubera yuko imana yashyize ko ikimenyetso cy'ubushobozi mbohora abantu nta dayimoni zo kwihangana ikintu cyanje muri icyo gihe ndaje raba ikoti gusa raba ibigiye kuba raba yeee raba raba raba eh, eh! eh! ikoti raba hagarara ntizame yapa urabona iri koti raba ubushobozi yeee hari umuntu yagendanye akajya agafoto ntabwo ingo ingo ingo ingo hagarara raba aka ni ka gafoto kari mu mufuko wiwe gusa hagarara ewe fata ukuboko kwa mukubite raba atanguye gushira raba raba liberalism arakabise gusa hajya mu isi y'umuhemu ifoto igereranywa n'umuntu cyo gituma abarura bagomba kuroga umuntu bakora duha ifoto yiwe eh, mutizera kigusubiza ingo ingo ingo yatoraya ehe genda hariya urayamusubiza uyu raba uyu uyu niyatanze nta mugisha yahawe amahera yiwe ashobora gukinirwa n'abadayimoni bikoro wewe yamuwe uyu mukobwa arayafata uyu mwanamke atazishika hazina pawa mpe muhe raba nubona arayafashe eh, eh, eh. wabonye yamuherekere yamuhe mpe njo yizo anazishika si wabonye ariko aya kuko yatanzwe n'uwasengewe yamwakaye ona yame yame ona yamuhaye ya yandi nahezagiye ya wa muntu nasengeye yahezagiye yayazanye raba yamuwe turabe ntibikunda muwe raba raba ona iwe pawa ntibikunda musubize ujya amahera yiwe reka si bose bafite ubushobozi si bose genda unyanike pawa cyose eh. ikintu cyose gihinduka ubushobozi umviriza mora tubabwira iyo utanze imbuto cyangwa ugatanga ibigira ibigiracumi mpora mbabwira ujya amasengesho nsenze biba ari ukuri ubucakiye abasigaye gusa kesitiyo dito murabyibuka ko nabibabwiye ego umuntu afise imperezo y'amafaranga panijana amafaranga avuga aya ndayatanze ku mana amafaranga afatika ahaguruke ayame gusa mvuge ni imana iguhezagire amukore urabwe ubushobozi buzana nkwereke za nyamweru raba arampaye amafaranga muranyumva neza yesu akuhe umugisha uzoba umukire nubona ayo majyambo mvuze uyabaye umukire asigaye umwanya rero ingana bica bigenda wowe kuko urabisha amaso umengo wagize ibisa navuze ijambo bya esi ariko ni ijambo ryakoze bajya abadayimoni bari mu rujya mwana babonye ko hari ikintu yakiriye uranyumva neza wende umwereke ukuboko ubona mpige kubita ukuboko ra ra pawa amena just amahere gusa ya mpano bijya muhora mubona tubabwira zana amahera tubaheza agira imbuto ibigira cumi umugisha tukuba samajambo mbona ibyo udafite yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose mu mvura ururimi rw'ikinyarwanda reka nguhe ikaze nkubwire ngo niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu munsi ushobora kuba warayurira cyangwa wirurira ariko ejo impundu zikavuga nawe ukishima nk'abandi bose gusa izere kirisiti umwami n'umukiza arakubera umuyobozi mu buzima bwawe bwa buri munsi uyu munsi kuri kamera Ah, murabona twabanye na apotre Emmanuel ariko turatangira yivuga mu mazina ye yombi kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro twese tuziranye turakwakiriye murakoze cyane eh, ni apotre Emmanuel Manirakiza mm. eh, umuyobozi wa Liberalitarian mu Burundi mm. Mm. apotre Emmanuel Manirakiza rero ah, twishimiye kubana nawe muri kino kiganiro cy'iyobokamana murakoze cyane natwe mm. turishimye cyane kuba muri studio ah, uyu munsi rero turaza kuganira ku ngingo zimwe eh, zimwe na zimwe dusobanura imbaraga ndetse n'ubushobozi ah, buva mu kwemera yesu kirisiti umwami n'umukiza ah, ukuntu abarwayi bakira ukuntu ababoshye babohoka ukuntu nyine izo mbaraga zikora ndetse tunazisobanurira buri muntu wese n'uzishidikanyaho amenya ukuri kuri hagati y'izo mbaraga bagereranya turatangira usenga imana kugira tuze kuza kubana muri kino kiganiro turi imbere y'imana kugira ibintu bize kuzakugenda neza murakoze cyane mm. <clears throat> reka dusenge umwami imana wowe uri hejuru ahasumba amajoro mm. wicaye ahera ahera amarayika baragukikuje ibinyabugingo abakerubi n'abaserafi baraguhimbaza ijoro n'umurango dufatanije nabo kuguhimbaza kugushyira hejuru kuko atayindi mani ihwanye nawe bakunze umwana w'umuntu utanga umwana w'ikinege yesu araza arapfa ku musaraba ku munsi ugira gatatu arazuka kuzimu ntiyamufata aduha ubugingo kubw'amaraso yiwe twarejejwe twakira ubugingo tugendera mu bugingo na bugingo n'ubu turashimye impano nziza waduhaye umwana wawe muri kino kiganiro bana natwe umwe wese gusobanuka ibona kumenya imbaraga z'umwijima nzegere namba uwo ari we wese aza gukurikirana kino kiganiro ari kumara ikaherekeza iri jambo rigeme rihindure uwo ari we wese rimuhe gukunda imana mu izina rya yesu amen urakoze cyane rero kudutangirira eh, iri vugabutumwa cyangwa eh, iki kiganiro turi imbere y'imana ariko eh, wasinga kuvuga imbaraga z'izina rya yesu kirisitu nyamara abantu benshi baziho ko usanzwe usenga Uh, ukora ibitangaza abantu bakabohoka abantu bakagwa muri ino minsi hariho urujijo ku bantu benshi baravuga ngo izi mbaraga abapasitoro bari gukoresha ni imbaraga za satani eh, kandi mu by'ukuri iyo basenga bo basenga bavuga mu izina rya Yesu kirisito ese satani ashobora gukorera muri muri iryo zina rya Yesu kirisito n'ubundi akaryitwaza umuntu akaba yavuga Yesu kirisito n'ubundi satani agahimbarwa ubundi eh, igituma abantu mm. binjira mu rujijo mm. si kubera iyindi mpamvu mm. ni imbaraga satana ashira muri icyo gisata mm. ngo akigwanye mm. igisata cy'impano <clears throat> y'ibitangaza muri kirisito yesu ishingiro ryasezeraniwe ko satani n’indi mvugo yumva iyo ukoresheje izina rya yesu mu bushobozi uramwononera byinshi <clears throat> ariko icyo tugomba kuvuga ni iki ngomba kuvuga yuko ubwo bushobozi ishengero ryarabuhawe muri luka yesi aravuga ati abwira intumwa ati <clears throat> nimukangwe nuko mwabanye nanjye ngo muheze mugende mubwirize ubutumwa bwiza mutarahabwa imbaraga cyangwa ubushobozi arabwira ati mugumiye rusalemu kugeza aho muzohabwa ubushobozi ubwo bushobozi mwe mara kubuhabwa muzombera ibyabona byo kunshingira inta Yerusalemu yudayi samariya kugeza ku mpera y'isi ubwo bushobozi bwarasezeraniwe ishengero nta mpamvu yo gukekeranya mm. satani ashobora gukoresha izina rya yesu kirisito yapfuye akazuka ntibikunda mm. iryo zina ni izina rikomeye ni izina rifite ububasha n'ubushobozi ubwami bwa satani iyo bubyumvise mm. buranyiganga si iryo zina bashobora gukoresha na gato ngo bikunde bibahire kuko mm. ni umuriro tuve mu bujiji mm. dusobanukirwe imbaraga za yesu kirisito mm. n'imbaraga z'abadayimoni ni ibintu bibiri bitandukanye ah, imbaraga z'abadayimoni bivuze ngo ntabwo zakora wavuze izina rya yesu kirisito ntibikunda umviriza hariho eh, hariho eh, idayimoni kuzimu eh, ikorera mu gisata cy'izina yesu irahari kuko wibuke ko yesu kirisito Eh, ukwiye ko kirisito yesu si izina ry'iwe wenyine uyu mm. mukiza wacu mm. hari abitwa ba bari yesu mm. ba yesu yusito ba jesus eh, eh, urumva n'amazina y'iki gihe barayiha nabo yesu rero umuntu avuga yesu akoresha amangetengete birashoboka mu gihe adayirekitinze izina yesu bari yesu wa mu nyamareba birashoboka ujya paul yahumishije birashoboka ko ashobora gukorana na satani kuko hariho abadayimoni benshi nsenda bakambwira ngo natwe dufise yesu wacu nibyo barahari abashobora gukorana n'izo mbaraga z'umwijima bakoresha yesu izina dayimoni kuko iri zina yesu wacu rigira imbaraga si mu buryo bwo kuvuga gusa mu buryo eh, bw'imyizere rero itandukanye ririho ni uko bakoresha amangetengete mu izina rya yesu ntibavuga yesu kirisito yapfuye akazuka mm. bashobora kugarukiriza yesu mm. aho ushobora kubwira amakenga ariko umukozi w'imana avuga yesu kirisito yapfuye akazuka mm. nigute satani yakoresha iryo zina satani yoba abaye umukuru kurusha yesu kuko amuvogera kugeza mu izina ryiwe ntibyigeze ntibizoshoboka umuntu wese ahamagara mu izina rya yesu kirisito yapfuye akazuka ibitangaza byose yokora biva mu ijoro ntibikunda ko habaho imigenderanire hagati ya satani n'izina yesu kirisito hmm. uzugira amakenga kuvuga yesu gusa hmm. kuko yesu gusa ntibisobanurwa kirisito wacu yadupfiriye rero muve mu bujiji kuko satani ashaka ko ishengero ryemera iby'imbaraga by'ubushobozi abantu baracyazazanirwa ukumva umuntu ngo ngo gute ngo umuntu ngo umukozi w'imana ngo yokora ku munwa akaca gwakaguruka ngo ntibishoboka wanjijiwe ntibishoboka kuki urazi icyo ari cyo ubushobozi hmm. paul aravuga ati ngo bemera imana ariko bagahakana ubushobozi bwayo urimo muri ba muri abo none ubushobozi ni iki ubushobozi ni ikintu gipushinga ikindi nibwo bushobozi umuyaga w'ubushobozi urahuha ntuzenye remorke ihuye na vewe irakakubitira hariya bahuye gute yesu umwami w'abami yapfuye akazu k'umwana w'imana tumukoresha mu mbaraga kuba afite impano za deliverance na pawa iyo turungitse iryo zina dayimoni mu muntu irabweje izindi zikaguruka nimba udashoboye gukora ibitangaza impemu mbi zitsendwa abantu baguruke baboroga si ukuvuga ngo ati ngo ngo ngo ngo ababikora ngo ni abayeriminati kuki winjije twizera yesu umwe uyakora ibitangaza nawe utabikora ni umwe gusa twamubonye gutandukanye yesu ameze nk'igisagara kinini nk'igisagara kinini umwe yagendeye nk'igisagara nka washington dc dufate ni igisagara kinini narahagiye washington dc washington dc hamwe navuga ko ndahazi birumvikana hamwe ndavuze ko ndahazi birumvikana ariko hari ubundi yoza akambwira washington dc akavuga uko yahabonye kumbe yabonye ikindi gice kuko aho ugiye nabonye igice kimwe kumbure ibyo yabonye nawe ku gice mm. biratandukanye twese twarashyitse washington dc ariko ntitwagenzuye hose kimwe rero genda injiji ambye ibyo yabonye mu rundi ruhande nshya ndamuhakana nkambwira oya ntibikunda we ntiwagiyeyo aho siho vuga ahandi wewe kuko ndiho ndahakana mu bujiji nibajije ko washington dc igarukiye hajya nabonye ariko hari ibihande mba nabonye ubundi yashyitseyo yesu ni munini kurusha washington dc ni munini kurusha igisagara umwe wese yamubonye bivanye n'uko yahuye nawe n'aho yamuboneye n'uko yamubonye nimba waramubonye yesu nk'uw'ijambo aduharira ibyaha tuzajya mu ijuru uzubwa umuko uzubona uko nyine uwamurungurutse mu mbaraga no mu mu bushobozi izina rihindisha agashitsi imbaraga zihindisha agashitsi igihe mpembu yari yamanuka hari ibintu byahinze umushyitsi n'ababanye n'abari muri iyo micungaro baravuga ati hari ibintu bibaye hano hariho bamubona kuriya rero niba ariya bakora ku muntu gutyo ukabona umuntu dayimoni ziramutaye hasi niba ariya bavuga mu izina ryesu ubushobozi bukarandura imbaraga z'umwijima niba igihe bashobora gufata n'ikoti yaritaka umuntu ukabona ubushobozi buva mu muzu yamukoze ko mutaye nka hariya bamubonye uko utamubonye ariko ni yesu kirisiti umwe yapfuye akazuka rero icyo ukeneye kumenya ni igiki kugira ngo usobanukirwe ibijyanye n'ibyerekeye iby'imbaraga wakagombye kwanza gusobanukirwa ibijyanye n'ubwami bw'imana n'ubwami bwa satani ubwami bw'imana ni iki butunganijwe gute ubwami bw'imana ni ubwami bugizwe n'imana ibutwara hakabaho n'abamarayika b'imice itandukanye kandi batandukanye buriya bo twabwiwe muri bibiliya marayika yararemwe kubw'imvo kanaka kubw'icyubahiro cy'imana mu bwami bwayo ariko ikibazo kica kiza benshi baca bibaza none se imana yavuye hehe ariko nagomba ndakubyire nti icyo ni ikibazo kiri gito cyane uzi gito umubaza imana ngo yavuye hehe ni ukubera yuko itanguriro bya byose wabonye nawe urimo buri kintu gifite itanguriro ariko uwashyizeho icyitwa itanguriro uwashyize ku icyitwa shifure eni ubona ashobora kugira itanguriro kuko niwe yaremye ijambo itanguriro iyo adashyiraho itanguriro icyo kintu ntikibaho mu bwami bwiwe kubera iki tuwimvira ngo imana yavuye he ni ukubera yuko twebwe dufise itanguriro tuzi aho twaje tuva ibintu byose bikorwa bifise itanguriro uwashyizeho iryo jambo tanguriro yarishyizeho ariha ibintu n'abantu bo bafise itanguriro yashyizeho itanguriro ryawe. ariko yo ntatangurira igira bibiri ivuga bute ngo ava mu bihe by'itango ava mu bihe bidashira by'intango kandi azohoraho ari imana ibihe bidashira ntatangurira agira nuko rero yaremye yaremye abamarayika muri abo marayika hariho umwami hariho umumarayika yitwa rusiferi eh, uyu rusiferi yahawe rusiferi yari yarahawe inshingano zo gutwara ingabo zo mu ijuru n'imice itandukanye y'abamarayika mu ijoro ashigwa hejuru aba igihangange kugeza aho icubahiro kimuboreza yifuza kwicara ku ntebe y'uwamuhaye ngo arinjira arumvisha abamarayika ko bamushyigikira izi kudeta tumva zo mu isi zatanguriye mu ijoro rusiferi yegeranya icya gatatu cy'abamarayika bo mu ijoro bajyana nawe bajya ku ruhande rw'iwe imana y'abarabisha amaso kuva cyiyumvira icyo cyiyumvira imana yamurabisha amaso yonona abandi yamuraba gutya munyonga hiwe yaramukurikiza gutya hanyuma batanga urugamba hari umarayika yanse gufatanya na mikayeli na rusiferi nawe yitwa mikayeli imana iramuzamura imuha icyubahiro kirenze icyo rusiferi yari afise aravuga wewe na bagenzi bawe ni mu murwanya mu mukure mu ijoro mikael michael ararwana na rusiferi arabakubita barabakubita n'ingabo ziyobowe na mikael zo mu ijoro zanse gufatanya n'ubwo bw'umunsi arabamanura baramanuka bakugwa mu ijoro igihe bamanutse satani yamanukanye icyubahiro ciwe b'abamarayika bamanukanye ibyubahiro byabo ntibigeze bakwa ubutware n'ibyubahiro byabo baraza bashinga guverinoma yabo bobo ntibigeze bajya ikuzimu satani n'abajya abamarayika icyagatatu cy'abamarayika ntibigeze bajya ikuzimu bo bagiye ahitwa mu majoro paul aravuga ariya mu banyefeso gatandatu kuko abo tunigana nabo saba inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha ni mpemu z'ahantu ho mu ijoro izo zo tunigana nazo ngo n'abaganzi y'isi y'umwijima baraje aho hantu ho mu ijoro baca bashinga guverinoma yabo ntituzi ijoro iryo ari ryo barimwo ariko birabati ngo ahantu ho mu ijoro kuko mwibuke ko paul yeretsuye amajuru atatu nuko rero satani n'ijya guverinoma ye baripanga baraheza isi yaremwe ayibona umuntu ashigwaho satani amubona rero satani amaze kubona neza rusiferi kuko iryo zina yaciye ryakwa yitwa satani amaze kubona yuko imana ikunda umuntu aremye icyaremwe gisa nawe kandi kizoja kubana nawe hahandi yakorowe yuzura umubabaro yuzura ishari nzorwanya umuntu nzomuburabuza nzomuteranya n'imana yiwe hako bajya mu ijoro dupfume tujyana mu bihano bazoma tujyane nabo nk'uko nahombye ijoro nabo ntibazoriho kuko arabizi neza ubwiza buri mu ijoro arazi ubwiza buri mu ijoro yarahombye arabyicuza mugabo ntashobora kandi guhabwa imbabazi nuko rero satani urazi ko we yagerageje adamu aramugerageza amugerageza mu itongo rya edeni aramubesha adamu na eva barahemukira imana abaraharonse insinzi k'umwana w'umuntu kuko bakabye ubutwara umuntu yari yarahawe satani arabuhabwa n'umuntu mu nzira y'ibinyoma ubutware umwana w'umuntu yari afise mu itongo rya edeni satani arabumwaka atangura gucucuma abantu abashyiramo ibyaha abashyiramo urwanko abashyiramo ubwicanyi abashyiramo ubusambanyi abashyiramo eh, ibintu bitandukanye ubumenja n'ibindi arabibashiramo acaronona isi abantu hako biyumvira imana bajya muri ibyo bitagira ikimaze iminsi yabo yo kubaho kwabo imana irayigabanya irayigabanya ati umwana w'umuntu ntashobora kubandanya abaho uburyo uwa mbere yapfuye afite imyaka amajyana icyenda mirongo itandatu n'iyindi uno munsi ushaje afite imyaka mirongo umunani bavuga ati ngo apfuye mu gihe kweri yashaje aho abantu ba mbere bapfa mu myaka igihumbi n'amajyana atandatu na mirongo amajyana atandatu imyaka igihumbi e, e, imyaka amajyana icyenda na mirongo itandatu n'iyindi imyaka amajyana icyenda na mirongo itandatu n'iyindi hafi imyaka igihumbi umuntu yarayibaho ariko birama kubera ibya satani yagiye ateza umwana w'umuntu ukubaho kwiwe kwagiye kugabanuka kandi uko imyaka yo kubaho kwiwe yagabanutse niko n'igihagararo cy'umuntu cyagiye gihinduka iki gihagararo dufise si cyo gihagararo cy'abambere bari bafise oya uko imyaka yo kubaho yagabanuka niko umuntu yagenda agabanuka nicyo gituma bibiri bati ngo aha hambere hari ibigatanya by'abantu abanaki romva n'abari babitangiye imbere byari bigatanya usome hariya igihe bubaka umunara w'ishinari ngo barawubatse ngo barawubaka barawubaka barawubaka kugeza hariya ngo imana iravuga ati ngo rega barashyitse mu ijoro iyumvire ikirere imana ibamo mu ijoro abantu bubatse baraduka iyo gorofa yubaka nta n'uzoyubaka bisobanurwa yubatswe n'abantu bafite ibihagararo biteye ubwoba kugira ngo bazamuke paka mu ijoro rimwe na rimwe mora neza Eh, nivugira inkuru abantu bagatwenga ntigende ndibaza ariko abantu ba mbere umutwe wangana n'akavewe atwenze umengo ni kapo yavewe buguruye cyari gigatanya icyayi cyo mu gitondo yari ihene yose akajya nk'unyoye nk'uriye umukati para abantu bigatanya abantu babayeho imyaka amajyana icyenda na mirongo umva bari bangana gute ariko imana igenda ibagabana imyaka yo kubaho n'igihagararo cyabo kigenda kiranyika kigenda kiravaho kigenda kiravaho satana arifatira isi arikorera icyo gihe rero isi imaze kuba munsi y'ubwami bwa satani nta yindi nzira imana yari isigaje gukora kwari ukurungika yesu kirisito mwisi umwana wiwe myaka amajyana indwi yesu ataravuka yesaya aravugishwa imana iravugana n'isi ehe inkumi inda izo zobyara umwana w'umuhungu azo kwitwa emanuel risobanurwa imana iri kumwe natwe isezerano isi rironka inyuma y'imyaka amajana indwi umwana w'imana araza mu isi yesu kirisito avuka nk'abandi ajya mu nda ya mariya aravuka ari imana ijana ku ijana kandi ari umuntu ku ijana ku ijana akora ibyo abandi batigeze bakora tagetiyiwe kwari ukwaka imbaraga uwo mwami satani ategekeye isi y'umwijima abazomwizera bahabwa ubushobozi bwo guhangana n'ubwo bushobozi bwa satani arapfa kugeza ku rupfu rusuzuguritse rwo musaraba umwana w'imana arenena ku giti isi iramumenya yuko uwayiremye ariho isi iratigita izuba riranka kwaka hacura umwiza ubwira kabiri kuko bavuze ati uwaturemye ari ku umwana w'imana ahejeje misiyo aravuga n'ijwi rirenga ati birarangiye birarangiye bisobanurwa imbaraga z'umwansi ndazikwatse ngiye kuzya ngiye guha abazonyizera imbaraga ziri hejuru yawe nk'uko data yahaye mikayeli imbaraga iri hejuru yawe akakunesha ndi kwizera izina ryanje azuhabwa ubushobozi bwo kunesha imbaraga zawe umwana w'umuntu aronka uhereye ubwo yesu amaze kuzuka azukana insinzi kuko kuzimu ntihigeze zimufata ku munsi ugira gatatu umwana w'imana arazuka ari muzima yereka benshi iminsi mirongo ine Yerusalemu ahejeje arabwira abigishwa biwe ahagaze ku musozi wa rayono arabwira ati umviriza nahawe ububasha bwose mu ijoro no mu isi nimugende nimugende mbahaye ububasha mubwirize ubutumwa bw'izi si yose kandi nzoba ndi kumwe nawe ibimenyetso n'ibitangaza bizokurikirana namwe ibimenyetso n'ibitangaza muzosenda abadayimoni mu izina ryanjye muzokiza indwara muzonye ukica nacyo na gatoya ehe ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi aduga mu ijuru barorera ibicu biramukingira intumwa zigiye Jerusalem kuko yari yazibwiye ntimujye gukora kugeza aho muzohabwa ubushobozi kuko yari azi neza yuko bagiye guhangana n'ubwami bufise ubushobozi ati murindire muhabwe ubushobozi nimwamara guhabwa ubushobozi muzova yerusalemu mu mubuvuga ubutumwa bw'izi yerusalemu mugende yudaya mugende samariya mugende kugeza ku mpera y'isi mushike na hariya ibujumbura ni kigali mubabwire inkuru za yesu mubabwire inkuru zanje yuko yesu nanesheje kandi uzonyizera wese azohabwa ubushobozi ubushobozi bwo gutsinda ubwami bw'umwijima igikorwa yakoze yaraboshe satani mu isezerano rya kera satani yarigendagendera uko ashaka umunsi umwe imana iramubaza satani uvuye kuvuye kuyerera arambwira ati mvuye mu isi kuyerera wamboneye umusabyi wanjye yobo bisorwa mu isoro rya kera satani yahora yitemberera isi yari mu kiganza ciwe nico gituma tutabona abantu bahora bataramura abadayimoni mu isoro rya kera ukuyemo dawidi gusa yiririmbira abadayimoni bakamuvamo umwami sawuli nta bandi tumva bavugishwa ngo bataramura abadayimoni haravugishwa ibyo imana ibahaye si yari munsi imbaraga z'umwijima satani yaragendagenda icyatumye yesu apfa kwari ukugira ngo aducungure yongera mwaka ububasha akwa bubasha bwo kuyerera abohigwa mu kirere iwe nicyo gituma mu byayishuwe hano igice cya mbere yohana ari mu izinga patimo aravuga ati ku munsi w'imana numva ijwi rimeze nk'iry'amazi asuma mpindukiye kuraba uvugana nanjye muri iryo jwi ngo mbona uhagaze ku bitera kuba amatara ndwi yambaye ikanzu yera imanuka kugeza ku birenge yambaye umukandara wa ngo mu maso hiwe hakayangana kurusha izuba ndamwihweje ngo hasi nk'upfuye aranyegera arankora ko arambwira yohana abyuka ndabyuka arambwira heni ndijewe yesu nari narapfuye ariko mpora ndi muzima ni jewe mfise urufunguzo rw'urupfu ni kuzimu ubwira abantu yazukanye imbaraga n'ubutware arabuduha nk'ishengero iyo ndiho ndavuga iby'ububasha n'ubushobozi numva nshaka kurira kubera ko ishengero ry'iki gihe ubutware bahawe imbaraga bahawe hako bazakira dutera umwansi ahubwo baragaruka bakatwitangwa ati n'abafurimansoni bagafata bene se babonye yesu mu rwego rwo hejuru mu mbaraga tuvuga yesu umwe yapfuye akazuka bakaducira urubanza turiho turabohoza iyo ndiho ndabivuga numva ngomba kurira kubera yuko ishingiro ryatakaje ikintu gikomeye ryatakaje ikintu gikomeye imbaraga ubushobozi ubu bwami ntibikunda ko tubutsinda ubwami bwa satani nicyo gituma akora uko ashoboye kose ntiyemerere abantu ko bemera iby'imbaraga z'imana ntiyemerere ko yemera ibikoresho bikora na yesu yakoresheje ibikoresho akira amata hasi asiga amata avanga n'ibyondo asiga umugwayi amurungika sirowamu akoresha amazi arakira yakoresha ibikoresho uno munsi abantu ntibabisobanukiwe wavuga amavuta heza agiye heza agiye agira ububasha bwo guporoteja umuntu bwakiza n'indwara ati ya ngo ngo nayikuzimu satani yarishe ishengero abaka imbaraga abantu mengo banezerezwa no kumva abavuga amajambo yumutse hako bumva ijambo ririmo imbaraga zituma urwaye akira mu izina rya yesu yapfuye akazuka zituma idayimoni zisendwa ubushobozi bw'imana bukagaragarira amaso ya bose umengo ntibashaka humuka amaso ndakubwira ijambo rimwe ntuzigere utera intambwe n'imwe ngo utsinde umurwanizi utiringiye iby'imbaraga z'imana nimba warigishijwe n'uwabonye yesu gusa mu buryo bw'ijambo rungura ukurabe n'uko arigisha yesu mu buryo bw'ijambo yamubonye no mu buryo bw'imbaraga kuko ubu bwami ntibutsindwa mu majambo gusa ariko ku bw'ubushobozi nicyo <sniffs> gituma bibiri tubwira iti ubwami bw'imana si ubw'amajambo ariko n'ubushobozi bw'imana muzanire uwezera wese agakiza uwizera wese agakiza ubwo bwami bw'imana ubushobozi ntushobora gutsinda yesu yavuze ijambo rikomeye ati ntushobora kujya ku munyenkomezi umunyagi ibyiwe utabanje kumuboha ntushobora none uwo muboha yishike udafite imbaraga zimuruta hariho ubushobozi mu izina rya yesu nuko rero satani amaze kubona ko yatsinzwe umwana w'umuntu azizera yesu azohabwa ubushobozi bwo kumutsinda ntazosubira kwidegembya nk'umusezerano rya kera icyo yakoze yapanze ibyiwe neza ubwami bwiwe rero kuturwanya twebwe abizeye burya ubwami bwiwe bukoze gutya hari icyiciro cya mbere cy'ubutware bwiwe buhagaze ku bimarayika bijya byakorokanye nawe bari mu kirere mu bwami bwo mu ijoro nibajya paul avuga bo tunigana nabo saba inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha ni muhe mu mbi z’ahantu ho mu ijoro nibo baganzi y'isi y'umwiza iyindi uwundi mugwi ufashe ubwami bwa satani yiteze ko imbaraga no kumuzanira umusaruro ni umugwi wa kabiri witwa umugwi w'amajini umugwi wa gatatu ni umugwi w'imizimu imizimu ni abantu bapfuye bapfira mu byaha batizera yesu sipiriti zabo impemu zabo imyuka yabo imanuka igikuzimu zaburi ya mirongo itanu na gatanu umurongo wa cumi na gatanu ngo urupfu rubaze ko giturumbuka bamanuke bajye kuzimu bakibona kubwo gukora ibyaha kuri mu ngo zabo no mu mitima yabo bisobanurwa umuntu ukumva arapfa akamanuka ikuzimu abona kuko atamwakiriye yesu acamanuka abona uyu n'undi mugwi wa gatatu ufasha satani mu bwami bw'iwe mu kurwanya ishengero uwundi mugwi wa kane ni uw'abarozi n'abapfumu abo nabo bafasha satani mu gikorwa aciwe cyo kugwizamo abantu imizimu cyo kugwizamo abantu imizimu turabana bamwe ni ababanyi ahuba ni ababanyi bawe abandi bari mu miryango yawe bari muri icyo cyama cy'abarozi bagenda bakora ibyo bikorwa bakica bakongira bagahana abadayimoni ubwo bwami niko bukora barakora muri ubwo buryo icyo bahakanya rero barwana ijoro n'umurango kumvisha ko ishengero ridashobora kwemera iby'imbaraga z'imana bazana n’abasataniste babo bakaba kuri ikuzimu bakaza kutubesha bagashinga intaye ngo bavuye ikuzimu ngo rero barakijijwe mugabo wabakurikirana neza ukabasanga bafise tageti yo gusenya imbaraga z'imana no gushyira urujijo mu ishengero ntibemere iby'imbaraga z'imana kandi biyita ngo bari muri twebwe reka nkubwire igihe filipo yashyitse mu gisagara cy'isamariya yavuze ubutumwa bwiza umurozi karwayo ni karuhariwe umusatanista akomeye yitwa inuzenye yitwa simone umunyamareba amaze kubyumva aca yigira ko yemeye nawe gukizwa abantu bose baranezerwa baranezerwa ngo ati ngo wa munyamareba ngo arakije kumbe ntiyari bwakizwe ibyakozwe n'umwe igice cy'umunani abantu bakenda ngo yarakijijwe kumbe nayo yarayakize yarajye gutata no guca ishengero yitwa ko ari muri bo ni uko ishengero ya rusalemu ryumvise ibyo filipe ariko arakora hariya barungika petero na yohana bajye gufasha bagishika samariya wa musataniste yiyita ngo nawe arakijijwe ari we simoni umunyamareba ababonye ahamagara ba petero abonye ba petero pawa abakoresha acara batumako ababwira ati nanjye narakijijwe naranabatijwe nijye nari umusatanista akomeye aha nanjye narakiriye umwami yesu we eh? ngo rero nagomba ndabaha amahera muce mumpa namwe kuri izo mbaraga marake avange z'abadayimoni n'izo z'aba petero muri objectif yo gutata amenya imbaraga z'abantu b'imana petero aramuvuma genda uragapfana n'ifeza n'amahera yawe kuko nta n'umugamano ufise urabona uyo simoni umunyamareba ba petero bataraza bamusuzume abandi bari bazi ko akijijwe abandi bari bazi yuko akije ko yemeye kubatizwa mubwo yari aje gutata mu ishengero rya kirisito muzobona abantu bita ngo ngo bariho barashinga intahe twavuye ikuzimu twakoranye na satani hama gacaza ngo kandi ikuzimu ngo nahabonye abakozi b'imana ngo hariya hariya babatamu urujijo ngo nimwemere ibintu by'imbaraga ngo amazi ahezegeye n'amavuta ahezegeye ngo biva hariya ngo rero mube maso ngo barababesha wowe ukaguma uri ngaho wibaza ngo ni abantu b'imana kumbe niba simone abanyamareba batwinjiyemo baje gurondera abakozi b'imana bakoreshwa mu mbaraga babashire ko igukekeranya abantu ntibabumve ntibakire imbaraga ntibakire ibitangaza uzo imvugo zabo bavuga ngo nabo barakijijwe ariko bagwanya ababohora abandi wamubaza ukavuga oke kugwanya ababohora abandi bitangaza ukavuga ngo si byo wowe uvuga ngo wakiriye agakiza ibyo uri kurakora mu izina rya Yesu kirisito abo wakijije ni bangahe ni bande ntabo mube maso cyane satana ariyumanganya akiyambika uruhu rw'inkama nibo wajya uza wumva bayerera bava ngo nawe ari kuzimu nawe na pasiteri kanaka nawe n'umukozi w'imana kanaka ari ibinyoma kugira ngo abantu bazazanirwe hari ibinyoma hari abakozi b'imana tuzi bigisha yesu kirisito yapfuye akazuka yojya kuzimu gute ninde yojya ikuzimu akaza gukoresha izina rya yesu kirisito yapfuye akazuka izina rya yesu ninde yakubwiye ko rikinishwa sha ninde yakubwiye ko abadayimoni na satani bashobora gukinisha izina rya yesu kirisito yapfuye akazuka ngo bagakora ibitangaza muri iryo zina bariho baganike <clears throat> ninde yakubeshye nababwiye mu basuzume ukoresha izina yesu gusa adashyiramo kirisito ntavuge uwapfuye akazuka muze mugire ko makeya ari kuvuga yesu yapfuye akazuka kirisito iryo zina ntirivogerwa mubirinde mwemere imbaraga z'imana ko ziriho kuko nizo zizobakiza mu maso rero bajya abamarayika bo mu kirere bakora uko bashoboye kose ntibumvishe abantu abantu ntibemere imbaraga z'imana abo bapfumu n'abarozi nabo bakagwanya imbaraga z'imana imizimu uko nyine amajini uko nyine none bene data ni igitangaza ikiye kuba umuntu yovuga mu izina rya yesu kuko yamubonye yesu mu mbaraga nyinshi yagira gutya ukabona umuntu araguye yafata impuzu yiwe yayimutera mu izina rya yesu ibitangaza bigakoreka paul ntiyarungika umushwara yesu ntiyakijisha impuzu abantu bakoze bagakira ni ibiki bishasha n'izijya mbaraga nyine ariko ziba ngo mm, abafurimansoni abo banki ibitangaza by'imana mubwo bakabimera ibitangaza bitava ku mana reka agenda akubwira igitangaza kiriye kuba umuntu yokora ku muntu agatemba boroga ubushobozi bwakoreka igitangaza kiriye kuba ufata inzoga yabasa umuntu mu izina rya yesu ndayihunduye umurorazi yayinywa akayicira icyo gitangaza kirimo amakenga yahe mu gihe gikozwe mu izina rya yesu yapfuye akazuka kandi ugendana ibitangaza nubwo ukabyemera kuko bitava ku mana nguhe iyo telefone ugendana iyi telefoni iyi umuntu ari muri amerika ngo ngo ngo ngo watsapu kore eh, ntuze videwo ukamuhamagara ishusho ye ikava muri amerika ikinjira ngaha ukayibona nta n'umwe ariko aravuga ati ibi bintu si byo byajya gute si igitangaza gitangaje icyo kubera iki ubu bwenge ubu bwenge buhanitse tekinoloji y'iki gihe abanyamerika bavuze yuko babihawe n'ibi aliyensi tekinoloji si byo mbivuze baravuga abanyaburaya n'abanyamerika ati ngo hari ibindi byaremwe byitwa the aliyensi byahaye aba bantu bacu ubumenyi ngo bifise ubwenge kurusha abantu twebwe tuzi bibiriya abo bitwa the aliens abo bari hejuru y'abantu babaye tekinoloji amatelefone imiduga indege n'ibindi ubwenge buhanitse bwatanwe muri iki kinjana cya cumi n'icyenda abo bitwa aba aliens nibo bajya pawulo yavuze mu banyefeso nk'abo tunigana si n'amaraso ariko n’abakuru abakuru ni abafise ububasha ni mpemu mbizi ahantu ho mu ijoro nibo bategeka iyi si y'umwijima abo barahaye ubumenyi tugendana ibitangaza by'ubumenyi bwavuye muri ibyo biyeri ensi ariko nta n'umwe ariko aravuga yinjira mu ndege ikaguruka huuu nta n'umwe ariko arabaza ibi bintu n'ibitangaza bibiteye ubwoba ngo ikintu kikaduga kidafise aho gihagaze ntigikoroke nta n'umwe ariko arabaza ariko umuntu yagira gutya mu izina rya umuntu akaripfuka mu mbaraga akorokera hariya mu kirere ngo ya ngo ibyo ni bya satani ariko ntawe uri kwarabaza igituma amapine ane y'imodoka azunguruka ngo kuko umuntu yagize karanyenye agafyonda akantu atamuntu asunitse ikintu kikijyana ntawe uri kwarakibaza kandi ari igitangaza hmm. ni igitangaza gisize ubwenge imodoka igenda gute igenda gute ibintu by'amapine ane birijyana bikagenda ugakata aho ushaka kikagenda nta n'umwe ariko arabaza ni ubuhe bushobozi butuma imodoka uyu muntu yayishuriwe iyi modoka amapine akagenda ni gute nta n'umwe ariko arabaza fagisi imeri nta n'umwe ariko arabaza ibi bitangaza aho umuntu afata watsapu akandika gusa gutya muri ayo masegonde uri muri amerika akaba ariko arabisoma nta n'umwe ariko arabaza ibyo bitangaza byavuye he n'ugize arabaza bamwishyura ati ni tekinoloji nawe yoba ari injiji atazi tekinoloji icyo ari cyo umenga inyishu yayironse ngo agahita atazi na kimwe kuko hari ubushobozi bwabishinze bushyiraho na kirazira ntubaze emera bagenda n'ibitangaza imodoka n'ibitangaza indege mu kirere n'ibitangaza amafagisi n'ibitangaza nta n'umwe ariko arahaguruka avuga atababizanye ababizanye n'abasatanisite ariko abakozi b'imana uhagarare ufata ikoti ryawe mu izina rya yesu kirisiti uriteguke abantu batembagare ati wari umusataniste agakoti ko mu kirere koko ntibabyemera ariko indege igendera hejuru nta n'umwe ariko arabaza icyo gitangaza ngo ni tekinoloji ubwo bwenge bwahishuriwe n'abandi numva ko byahishuriwe n'aba aliyansi aba aliyansi nk'uko babatubwira ntiyumva ko ari ibivajuru ibivajuru ni bande si bya bimarayika byakorwa nta n'umwe ariko arabaza nta n'umwe abanyafurika badirinze n'imizimu babaha udutaro bagurukira ku dutaro kuko imizimu nta mbaraga zifise nka bya bimarayika abazungu bamwe bamwe badirinze na bya ari byo bimarayika kuko biri hejuru bibagirira indege none itandukanye indege ire nta kibazo ariko intaro zo ngaha eh, ni ibintu bitweza nagomba guhumura amaso mukure mu bujiji umenye ko n'imana yacu ifite imbaraga kandi imbaraga ziri muri kirisito yesu yapfuye akazuka si amajambo gusa ariko n'ubushobozi ngo none ko bakoresha amavuta n'amazi noneho uhakana ibintu yesu wavuga uvuga ngo uremera yesu aha mugahakana ibyo yakoze mariko gatandatu cumi na kabiri cumi na gatatu arabatuma babiri babiri bagarutse bamuha raporo twababwira ubutumwa bwo kwihana abadayimoni benshi twabasize amavuta barakira bamuha raporo wabahaye amavuta uhakane n'ibyo n'ibyo wizeye ubiriza ibyo utazi ntibisobanukwa ko bidahari kandi injiji nyayo ntishaka kwiga no kumenya ariko incabwenge incabwenge nayo igwanira kumenya irwanira kwiga ibyo ataze, aragenda akabaza akegera agashishoza neza akamenya ntuba umuntu wo guhakana ibintu utarabishishoza neza hari abakozi b'imana bizera yesu yapfuye akazuka bakiriye agakiza kuva mu bwana bwabo bagendanye n'imana ndumwe wo gushinga intayi ibyo bariyo baravuga ibintu bikaba muri iryo zina ibitangaza bigakoreka pawulo yagize impumyi nuze bari yesu mu gice cya cumi na gatatu byakozwe n'intumwa nanjye narigeze guha kugira impumyi abantu mu rusengero kandi ndanabahumura ni imana imwe yakoranye na Paulo niyo yashobora gukorana natwe abantu bagasengerwa ibitangaza by'ikibirabo bikabaho dayimoni zigahinda umushyitsi nicyo wambaye kigahinduka ubushobozi ku mpemumbi nimuve mu bujiji ntihagire umuntu azokwama agwanya imbaraga z'imana hama kandi avuge ngo agiye kurwana yesu yavuze udafise imbaraga n’ushobora kumwunyaga nyine ubushobozi ibyiwe umunyenkomezi bamwaka ibyo bamaze kumuboha ubushobozi muri kirisito Yesu burahari ubwami bwa kirisito buriho kandi abamwizeye dufise imbaraga zo gutsinda ibyo by'abadayimoni ndakwifurije kwizera iby'ubwami bw'imana n'ubushobozi bwawe uve mu bujiji ariko usobanukirwe rwose yuko muri kristo yesu hari ubushobozi bwo gusenda abadayimoni bwo gukora ibitangaza bwo kuripura bikaripuka bigakunda remorike ihuye avewe iragaseka karikasi ikangirika urimo agapfa uhuye n'umukozi w'imana afise pawa arekuye muri iryo zina rya yesu yabonye yesu mu mbaraga dayimoni zigurukira hariya wa protokole atamufashe neza n'agatwe yo kubita hasi ni karikasi itegerezwa guharabika yahuye n'imbaraga ariko igipfa ni dayimoni iri muri urya mubiri umuntu agahaguruka dayimoni yamurekuye izo ni zo mbaraga ubushobozi si amajambo ni ikintu ni ikintu gitegerezwa kugaragaramo ubushobozi izere yesu ubushobozi reka gutuka abakozi imana ibyo utazi byige bishishoze uzasobanukirwa ko yesu ari munini kandi umwe wese amwihishurira uko yamubonye iyo wamubona mu ijambo azoguma umubona mu ijambo ubundi niyamubona mu mbaraga azomwishura mu mbaraga ndakwifurije iri jambo rigira ikimazi mu buzima bwawe murakoze mwari kumwe na potere manara none apotre uh, mhm. nyuma y'aha yo gusobanurira abantu ku kijyanye n'ubushobozi ndetse n'imikorere y'imbaraga uh, za yesu kirisitu no kubabwira uburyo bagomba kuzitandukanya mhm. hari izindi mbaraga zishobora kuba zikora uh, ibyo bitangaza n'ubundi zishobora kuba zihari zigakora ibyo bitangaza noneho akaba arizo bitiranya n'imbaraga za yesu kirisitu yesi mm. ahariho pira ahariho orijinale mm. habaho na pirate yego bisobanurwa yuko iyo imana imana imana yesu yatanguje amavuta heza agiye mm. atanguza iby'amazi yo muri silowamu akayahezagira agakora ibitangaza mm. yesu yatanguje ibyondo n'ibindi n'amate mm. hariho na satani ategereza kupirata bijya nyine hariho n'abakozi ba satani bakoresha amazi ahumanye aza kurwanya ajya ya yesu y'abakozi b'imana dukoresha heza agiye ah. rero ahari origino hariho na pirate rero icyo ukeneye kumenya ni kimwe ni ukumenya yuko nubwo pirate yokwishyira hejuru ntizigere zimanganya orijinale rero ikibazo dufise uno munsi abantu bagomba gufata bya pirate babizimanganije n'ibya orijino aba bakorana rero na satani muri ibyo hariyo imihango bakubwira ukoresha ukacumenya umenya ko ibi atari bya yesu ashobora kukubwira ati aya mavuta yanjye imbere y'uko uyisiga utanga urugende kumva uharyame hanyuma ugire ibi cyangwa uhamagare ba jaja ngo waze abatama bapfuye ngo bahamagare ngo amawisige biragenda uca umenya ko ibyo ari iby'umwijima ibya yesu barabihezagira gusa amavuta ayo ari yo yose ashakabe kambili ashakabe mamesa ashakabe nuzenye moviti cyangwa ayo ari yo yose n'umukozi w'imana acika yahezagiye hmm. ayo rero by'abakozi b'imana nta mihango bijyamo nta bintu birebire afata amavuta akayahezagira cyangwa amazi mbere abantu babona akabihezagira nk'uko gemo urambikora abaporotokole banjye bari aho bahejeje kuvomera amazi mu macupa nkahezagira babona hantu ibitangaza bigakoreka hanyuma ah, umuntu ashobora kuba tuzi neza yuko iyo umuntu arwaye ajya kwa muganga hmm. hakaba habaho ikiguzi eh, iyo umuntu akugannye hari ikiguzi cyaba kibaho kugira umubohore umusengerakire kanseri sida umutima hari indwara nyinshi ziboshya abantu amadiyabete tujya kwa muganga bakadushyiraho ikiguzi wowe nk'iyo umuntu umusengeye akabohoka hari ikiguzi ushobora kuvuga ati nishyuza mil dorari eh, demil dorari umviriza eh, nivuze ko ndi mu bakozi b'imana bakora ibitangaza by'ikibirira abantu babona abantu bavutse batamotegwa ni abakora ko bakamotegwa babona hmm. abantu batumva abantu batabyara bakabyara abadayimoni bategeka abadayimoni bakava mu bantu babona hmm. inzoga ikamunanira imboregwa akayicira babona nivuze ko ndi wakozi b'imana bakora ibitangaza by'ikibiriraho bifatika biboneka n'amaso sinobambeshe simaze kubohora abantu amajyana n’ibihumbi rero icyo ntarigera nkora mu buzima bwanjye jewe ni ukubwira umuntu ngo mpa amahera ndagusengera nabyo ndakora nta n'ibyo ntegekanya kuzokora hmm. yesu yavuze ati mubihere ubuntu mubitangire ubundi ikintu cyemewe ni kimwe yesu yakize abantu yaheza kubakiza akababwira ati mujye mu rusengero mutange ituro urumva mm-hmm. kandi si ryo wowe umubwira ngo mm-hmm. ni aya niwe uko yumva uburemere bw'icyo imana imukoreye akakuzanira nk'umukozi w'imana mm-hmm. ibyo ni bibirike kumbure jewe ushobora kumbaza uti none amavuta yoyo yatangira ubuntu kandi yavuzwe nicyo kibazo cyubaza eh. none amavuta umviriza inyishu nguha mm. jewe nanditse ibitabo cumi na bibiri mm. ibyo bitabo cumi na bibiri mm. hari icyitwa kubita dayimoni hari icyitwa amateka ya potere manuel hari icyitwa isaha imwe na yesu ku musozi w'amasengesho hari icyitwa ibyahishwe yohana ibi bihe by'iherezo hari icyitwa amamo amamo inkomoko y'abadayimoni hari icyitwa eh, inyigisho za bibiliya hari icyitwa eh, serangura ijambo ry'imana ni ibitabo cumi na bibiri ujya iwanje ukeneye amavuta mm. ngusaba kugura igitabo cyo kwita dayimoni umaze kukigura cyangwa icupa ry'amavuta ahezagiye ku buntu nta mayira ngusaba ajya amahera waguze igitabo nzoba ndaguramo yajya amavuta naguhaye nzoguramo n'agacupa hanyuma nkoreshe n'ikindi gitabo kandi ku mahera make eh, ibihumbi icumi ku bakeneye amavuta aheza agiye bagura igitabo amavuta nyatanga ku buntu nayo ngurisha ugura igitabo cy'ibihumbi icumi cyitwa kubita dayimoni nguha amavuta heza agiye kandi arakora iyo urwaye abadayimoni uyisize ushaka kubimenya agenda kuri bagende muri apotre ema muri yutube kuri buwate baserangure ibitangaza by'amavuta heza agiye biri mu mavidewo cyangwa bagende muri fesibuke apotre emmanuel barabibona ni abantu barari barisiga amavuta ubwo aba dayimoni akakubaba imbaraga z'imana zigakora hanyuma apotre mwaba mufite nka gurupe cyangwa abafatanyabikorwa aba mwaba mukorana mu buryo bwo kwagura umurimo w'ivugabutumwa rya yesu kirisito ese umuntu ukeneye kuba yaba joyininga byaba bimusaba ikihe kiguzi cyangwa eh, ikihe giciro eh, mu bisanzwe ntushobora gukora igikorwa cy'imana mu buryo bwagutse mm. utarondeye abafatanyabikorwa nawe aribo ba patinazi cyangwa pateneri mm, abo ni abantu umuntu we ku giti cyaba ariko aranyumva gutya mm. akabona ibitangaza imana inkoresha ndondo ndafasha abantu mm. akabona abantu ariko barabohoka akaca anyandikira akambwira apotre nifuza kubana nawe buri kwezi nzora ntanga amafaranga yo gushikira umurimo w'imana sinangomba ngo abe yari amafaranga afatizo oya atanga uko abyumva ayashoboye buri kwezi agashyigikira icyo gikorwa cy'imana mm. akanyandikira kansaba nshya ndamushyira muri gurupe ya mm. watsapu mporama ubutumwa bwiza mm. buri munsi abo bantu b'abapateneri abapatinasi tubita abafatanyabikorwa nanjye kuko bacira amafaranga ku kwezi muri iki gikorwa ndiho ndakora muri icyo gihe rero uyu muntu acika umufatanyabikorwa nanjye buri munsi ndamugabura ijambo ry'imana iyo afise ibibazo aranterefona kuri telefone yanjye nkamusengera mm. turabafise rero abafatanyabikorwa bava abari muri amerika abari muri canada abari muri europe abari muri afurika mm. bari muri iyo gurupe rero ushaka wese arinjira kandi icyiza cy'iyo gurupe kwinjira mm. ni uko ibikorwa byose nkora ninashyika mu ijuru nkahembwa nawe uyo muntu azohembwa kuko hariho ikintu yashyizemo hari ikintu yanshigikiramo kugira ngo bikunde mvuge ubutumwa mfashe abantu mfashe ibikorwa bitera imbere ku ifaranga ry'iwe ririmo kuko paul aravuga hariya muri korinto ba mbere igice cya gatatu cumi na gatatu na cumi na gatanu ngo ibikorwa by'abagororotsi bizogerwa kandi ibyo bikorwa umuntu wese azohabwa ingero bikwiranye n'ibyo yakoze si ngo ibyo twashyigikiyemo ibikorwa by'imana bizoca ku muriro n'ibitasha azohabwa igitsina igihe nzoba ndiko ndahembwa nawe azohembwa kuko yaranshikiye mm. ah, vuga nimero zawe rero kugira umuntu ushaka kuba yajoyininga iyo gurupe eh, abashe kuba eh, ugomba kwinjira yonyandikira kuri whatsapp yanjye ivuga eh, plus 257 79 943 935 plus kabiri gatanu ndwi mm. iyi ni kode hama karindwi cenda mm. cenda kane gatatu mm. cenda gatatu gatanu iyi ni yanjye acanyandikira ashaka ari kigali nawe ashaka kumbona mfise biro hariya kimisagara mm. aho bita eh, kuri maison de jeune ku muhanda hajya nyine ku ikaburimbo hariho etaje mm. niho nkorera ku muryango wa kane mm. araza nkamusuzuma ko hariho abantu baba bafise ibibazo bitandukanye yifuza kumenya mbega ndimo dayimoni cyane namukora ko harimo dayimoni zitamenyekana nk'ubu ejo narakiriye abantu ku biro aho kimisaga harabo nakuyemo abadayimoni namukora ko pa oh, dayimoni zikamuta hasi harimo numupastor nakoze ko sanga nawe aragwaye mm. eh rero dayimoni nizitinya umuntu ni byiza kuza kwisuzumisha kandi bagiye babohotse bameze neza ujya mupasitori agiye rero gukubita dayimoni rero nawe kuremo mm. kuko zari zimunyegeye ko <laughs> atabizi eh. zamuvuyemo kandi zimaze gukuramo abuza n'ababishopu bamwe bamwe mm, zirimo nabakora ko bakabohoka si ukuvuga ngo abakozi imana bagoye abadayimoni bose oya ariko hariho n'abazinjiramo hari n'umuntu avuga ukumva ingene navuze wamusuzuma ufise amaso y'imwe mukabona uyu zirimwo hmm. byakozwe ko n'umuntu afite ubushobozi zimuta hasi apotere reka tugushimire cyane rero kwitabira ubutumire bwacu murakoze cyane kandi kuri mu rwanda umuntu ashaka kunterefona mu rwanda yifuza hmm. ko Eh, tugire icyo tumufasha tumusengere kuko ndacyara hanze ugenda mu ndwiza mm. arashobora gutelefona kuri izi nomero mm. eh, kuri izi nomero sinzi ko zisoma yoheye nomero ni ni iya gatatu iya mbere iya mbere ni zeru karindwi iyi heraheza na na ntuzenye na cumi n'icyenda na mirongo icyenda na kane eh. zeru karindwi icyenda mirongo inani na kane cumi n'icyenda mirongo ine n'icyenda kane zeru karindwi mirongo icyenda n'umunani mirongo ine na rimwe mirongo icyenda na kane mirongo icyenda na kane eh, niyo rero iyi niyo mu rwanda eh, undi uri ari mu rwanda ashobora gutelefona bakamurangira neza hmm. aho ahakorera aho nkorera hmm. ndiho ndakira abantu mbafasha mbasuzuma ejo nasuzumye abantu batandukanye harimo abo abafashwe harimo kumaze kutubwira yuko mu ngwitaha cyangwa mu kinyarwanda batakurikira ikirundi neza nibwo ni mu cyumweru gitaha eh ni mu cyumweru eh, gitaha eh ngiye ndacyari hariya eh, uzaba eh, wagiye biro yawe izaba ifunze cyangwa ico gihe ico gihe hmm. biro irafise umuntu azosigara afasha abantu hmm. Eh, telefone tuzozibaha mm. eh, cyangwa bakanyandikira nko nazibahaye nka mbaha telefone y'umuntu akaba arabafasha eh, icyo abafashisha si ikindi ni ukeneye ajya amavuta heza agira dutanga ku buntu mm. aca ajya akagura icyo gitabo bakajya bamuhanuza amavuta kubuntu buntu urakoze cyane imana iguha imana iguha nawe